PDF5C Safe Fishing Boat. Nanti training modul kanika ya, nanti fishing nanti kalai ngara chandro kato kirim kanika ya, minimum kamene kun head neno Baby foto tuh dor ka ngara chandro ka nini ka ni tamana cek tamana nanji chandro ji pata pulk pamana bira. I nini ka ji tanjen ka oktora ne an board pana i karo deret ka nini ji trip plan na mam ga nime. I karo crew i karo response nini. I cek tamano ji naf piul bijep jep i kora da trip nini yu. Cek tama naji safety equipment naji biri mara chando yo naji mengini set phone VHF radio life jacket naji first aid kit he cek ne mana kada captain kana naji kaksun license kanjin dim Ye cek tamana naji fishing equipment tanjin gaok jim naji kanyi kana naji important nama takuran gaok kanyi gichene ni bat na plan kanye yo ko fishing dan no ngana ka nguri ngana na no ngara response officer yo da time da date ngara torol ya. no ya plan da mano tari no ngara fishing spot ni ni ka one and a half hours before low tide ne ko kora ko ngoyere ya da fishing spot kada mengini areas ya channels ya mat flat da sandy area da dari mun bana ya naji palir mananji tai ne mene punyini ya i naji kala ino kune kongkat Be harus kipa kananji wara kanji nuror ben menji chandro yo ngara naji da nanda no pangindi me check taman na engka anchor rope me kon tangle kamane i set taman na first anchor yo Ini nanji float skip paka beda no na ji candong ini yo. Ipo no nubi ngara na ji nyinyi na kamana nat no. Set taman na kalai bangu ya dupak no. Naji cando ka bekut pun nubi ka na kalai ngini kan jora tat no. na jora puri niwere to kumpara wara ngara cando yo. Cek tam na ji tap ka pirim ne ngara na railing kama ngara engka bolot kama. I kanyuare na ji kalai ka me nukon medarkir cira batni ji nanji ina ji kalai yu Ta mena matawangu chira ngani jira. I cek ta mano mena kun dar kir kalai yu Me dar kit na taka mapungkat na taka ini ka cirat no nanji yu i tudewet no i tu tuturet no. Che nabat nungalaka kanyiwa. Bema tau ngu cek ta ma jaran ji rope yo. I na ji kala yo. Me kun ma da kira ngara me nyinyi yo. Na ji kunyi mengat ngat ya ngara kala i ya lain kama. Ini karan ji nukun raka nyiwor. Ngara chandro kato yo. Tani turkun ora ngara kura. Lalingin. Be kala kalai ngini ka pirim ngara kura ya. Lalingin. ini ka nanji flout nanji lachuan. i engkau ora tunukono be na juara tungur na ji enka float gini, na ji lain gini yo na ji bawet tawan na bira na ji cerang kara mata ji na ji kalai na yo be anga ta tungur na ji kalai bango yo ikungul mil cirakot kot mena kuntani pat prit megira yo Taku da ma ku kanan rurut ku syak rukun panin tangka do ku ngulmil kalai ka kanin nukunat tukununin inta, ki kanin ikan iman rada matam. Be arani nye mata mana nat no naji kalayo tongoror no kumparayo ngara naji engka kumpara ni min karim naji float ngini me yu istamana naji bout hook naji tawindel no naji float ngini yo dupak no naji chando injin no kono yang neutral e tongoror no naji engka kumpara ni min me dupak no naji engka yo ina naji lain yo e mena kun darkir Biar berken kubungin tarur nih beranji kalai bang ini mi pengulur nih beranji float line ini mi pengulur nih beranji lead line be tuwek ya, kalu nanji kalai nih yo patara mata ngara dek panah dupak no ngara candu tidok be ngurur no na jadi tawa ku tangungul mil kama bang yo tuning katar ta jiri yo kama ka tawat dam turun no ku kama ku ngulmil ku tenju istukun kama nih kau stuck ya makan kaning ngara nanti kalah pana yo Be, nanti wara tungrur, nanti lasen kapanayo, nanti float yo. Be, dupak de dano, nanti panayo, ni mena kontengol de agama. Chen ma batu kanari wak nanti proses kanyi yo, kungul milya, dan kuningini ni i, kubata be na i, kadwara ready, sell wara tamana ni. Ma ni mireka kanyi ngaran jini experience kanyi wara, udah i, nengi me.